在这个层面之下，中国面临了拜登政府企图在组建白色联盟，要打掉中国的发展来维持自己的利益。在这个时候啊，中国与俄罗斯就开始了第二轮的短期同盟。为什么说是短期呢？因为俄罗斯的算盘从来都是俄罗斯他们自己要全拿。哎，小孩才选择变，他们都全拿。你看看，高手高手高高手。所以对于战斗民族来说啊。 我只保护我自己的利益，其他人我都不相信。而没有互利的基础的话，那么我们就不用谈。所以说啊，中国政府也明白这一点，所以任何与中国跟俄罗斯之间的同盟关系啊，都建立在利益上面。而在这个层面之上，这次的中国与俄罗斯的联合声明啊，对美国就是一个很严重的警告了。警告什么呢？警告你美国，当世界两大强权。 都说不要用你美元来结算的时候，或是要求“一带一路”的成员国未来可能都只用人民币结算的时候，你美元的霸权就不一定能够保持住了。未来你要发你的国债，你就得掂量掂量有没有人会真的毫无节制地买单你的国债。可能日本会，其他国家就可能要想一下了。美元的霸权啊，这纯粹只是对美国有利。 因为它可以自己印钞票，让别人流通，把全世界所有国家跟所有人的资产都把你变成美元化。怎么样形容这个问题呢？就像我们今天可能没有钱买什么豪宅，对不对？我们就设计一款钞票，自己印出来，然后宣布我这张是一百块，这张是一千块。所以是说呢，你这豪宅，无论你十亿、二十亿，那么我都印给你，对不对？我要买什么，我自己印出来，你就得接收。 就是这个意思，你不需要任何的原因，哦，就没有任何你买不起的东西。而美国之所以国债这么高，它叫做债多不愁，就是因为它自己可以印钞票来买你的东西。而它的钞票价值基于何处？当然不是基于只有基于美国这个强大的经济体，不是只有这个问题，而是基于美国有强大的军事实力以及它的核武。 而经济现在这中国是十分强大的，一个广东省的 GDP 就超越了四小龙之首的南韩，这个是一个很可怕的数字啊！等于说中国的经济啊，隐性实力已经独霸了一方。而在武力方面呢，核弹头俄罗斯是超越美国的，是世界上最多核弹头的国家。所以为什么欧美两边对俄罗斯都很感冒，但是没有人敢用武力去动它？ 就是因为俄罗斯手上的核弹头很实在是太多了，而美国为什么要送民主欢乐送进去俄罗斯呢？就是那反对派的首领，就是因为希望送出去一个反对派，然后呢让这些俄罗斯里面的核弹头的按钮放到自己人身上，那是不是比较安全一点呢？而可惜的是啊，送回去这个要抢按钮的人呐，一回到俄罗斯你就被抓起来了。 百姓有没有抗议？百姓有抗议，两个月前他们都有抗议，现在好像是没有太大的影响了。而到现在啊，这个反对派的领袖啊还在这个牢里面。普京会不会迫于这个舆论的压力以及抗议，把这个反对派领袖放出来呢？在过去历史的看呢，俄罗斯人没有这么好商量。那未来是不知道，但是现在似乎没有这么大的机会。 那至于他会不会那个反对派首领会不会就是被被做掉了？其实现在应该是不会，但是啊，肯定应该不会这么快的时间会出来。而在这种情况之下，北韩也进入了中俄两边的阵营，开始在灰色地带进行了飞弹试射，符合联合国安理会的范围之内啊。我试射两颗短程飞弹，射开心了，你怎么说呢？所以说啊，几乎可以说是啊，让美国在特朗普时期。 安抚北韩的的一些成果，几乎可以说是打回了原点，哦，这个是一个比较大的一个问题。而北韩的试射飞弹呢，虽然金宇镇就是对美国喊话，让你睡得不要太好，但是感到最忧虑的，我相信绝对不会是美国，而是什么？也不会是南韩，绝对就是日本。嘿，为什么呢？因为南北韩同为朝鲜族，朝鲜族啊是非常团结的种族，所以叫他们同室操戈。 有问题，他们两个先对干了，这个基本上的几率是不高的，真正要在进行寒战的几率啊，其实是微乎其微的。哦，吓吓你可以，骂骂你可以，吵吵架可以，但是你真的要发生寒战第二次，这是非常难的事情。而南韩也知道哦，所以说他也不会主动的去跟北韩去挑事儿。这个是之前南韩的船舰被北韩炸掉了，南韩也就算了，对不对？所以主要的威胁还是在于日本。日本它军事力强不强大？ 不要误会了，日本的军事力是非常强大的，它是一个受到美国支持、有强大军事力的国家，它的综合军事力啊是大于北韩的。但是如果在实战方面，天知道北韩金小胖他到底有没有核弹？如果他有核弹，第一个炸的不会是中国，也不会是韩国，更不会炸到台湾嘛，对不对？ <laughs> 我们跟他不熟，他第一个炸的大概就是日本因为日本有美军基地。 日本怕不怕核核弹，我是不知道。但是呢，北韩他肯定不怕。为什么？因为死猪不怕开水烫，穿草鞋的还真的不怕穿西装的。而在这种氛围底下，中国在今天呢跟伊朗签订了合作协议。这份协议啊，虽然没有公布细节，好，这是今天刚签订的，但是这份协议的有效性啊达到了二十五年这么长的时间。 中国总投资在伊朗的金额啊，会达到四千亿美元，相当于多少？相当于十一兆台币。这个时候啊，与伊朗签订的这个协议啊，无疑的是给美国一个非常大力的大耳瓜子。为什么？因为美国就是要联合全世界来对伊朗进行制裁，哦，石油禁运，限制大家去购买伊朗的石油，让美国的石油可以获取巨额的利益。 简单的来说，要取而代之这么简单，而中国这个时候签立了一个中伊这个合作协议啊，要扶持伊朗来恢复它的国力，中国的购买力也是够够的。那么同时也可以从伊朗啊获得什么一个比较低廉价格的原油供应。反正伊朗你卖给别人，别人第一个不是买不了的这么多，第二个就是迫于美国的合约，我不敢跟你伊朗买，对不对？那等于说中国用只有中国一个客户的状况之下。 那么你国际原油价格，那是你们在定的价格；我跟伊朗买的价格，那就是另外一个价格，那是完全不一样的。可以甩开美国为首的石油的那个价格的控制，让能源的获取成为一个强大的保障。说真的，发生了任何的制裁，至少能源没有什么问题。刚刚提到了阿塞拜农业进口没有什么问题，你如果你吃的没问题了，能源也没问题了。 那么，请问中国还真的是很怕你美国跟欧洲给他什么强大的制裁吗？而更重要的地方是什么？伊朗它是一个穆斯林国家，这点相当于跟穆斯林国家结下了一个善缘。未来欧美要操纵中国穆斯林的议题，就会变得比较困难了。因为你伊朗跟我们是好朋友，你怎么样去说伊朗的穆斯林不会发声明要支持中国呢？ 整体的国际走向啊，在中国的连横策策略之下，就是变得非常的诡谲多变。什么是连横呢？哦，这个各位给有些人不大知道，好，知道人就多听老师啰嗦一下。连横呢，就是中国中国的春秋战国时期啊，纵横家啊，九流十八家里面纵横家提出的中心思想。根据老师根据考证啊，在《韩非子》这一书里面有记载：“从者合众，弱以攻一强也。” 而横者势一强而攻其众弱也，等于说什么呢？等于说你可以把集合一大堆弱者去打一个强者，或是你倚依靠一个强者去打其他弱者。比如说像日本，他就是依靠美国这个强者来来去做来去做其他的交涉。单靠日本一个不够，但是美国是我大哥，对不对？新老爸，你怎么样说都他给我靠。这个典故是什么呢？这个我们稍微说一下。 秦国于战国后期的时候啊，它是一个最大的国家。有一个叫公孙衍的，提倡一个合纵的外交政策，就是说秦国这么强大，所以说我们六国应该全部结盟起来，来抵抗秦国。就像现在美国去做这个样子的联合白色联盟一样。但是呢，对于秦国有一个叫张仪的纵横家，他就反提倡叫连横，指六国中某几个国家哦，联合秦国，经攻打其他国家，这是比较好的。 它的目的大概分两个，就什么呢？我一一的去把你们分裂之后，让你六国不能统一团结。第二个，让你六国之间因为利益的交换产生了内讧。所以说呢，中国不断的跟中欧签什么协议啊，什么的地方的，其实多少有在这个意味里面。而最后，秦国凭借着雄厚的武力呀，好用这个计策，收到了很大的利益，最后瓦解六国的联合，成变成。 中国第一个皇帝也称为始皇帝，啊，这个是历史典故了，老师今天稍微讲一下。而美国现在积极拉拢欧洲国家以及日本、澳洲，要做的就是合纵政策，实现这这些现实的强国啊，来做一个完整的联盟，用来单独对付中国崛起的强大，如同秦国一样，希望用列强的绝对优势杜绝中国的发展。 但是这个杜绝中国的发展啊，必须基于各国的利益完全一致。你没有办法让中国各个击破，而且这个盟主的本身呢，必须要有绝对的优势。无论你是军事或是经济，你都必须要有绝对的制高点。就像什么？就像狼有狼王，虎有虎王。你要当狼王，当虎王，你的牙尖嘴利啊，尖牙利爪，你必须要超过其他的其他的同族。 人家才会愿意跟着你这个网，因为跟着你，你就可以打猎到比较好的收获。那么我们大家不都有的吃吗？啊，这个是这是任何生物的必然性。而美国现在并不完全具有这个优势，不是说美国没有，而是它并不完全。虽然军事上面，美国的军事力啊是显性世界上最强大的。什么是显性世界呢？就是台面上的武力，它只有绝对的优势。例如当年美军攻打伊拉克。 美国仅用十多万，大概十四万的军队就打趴了海山号称百万雄师的伊拉克，这就是绝对的军事力。但是美国目前的整体的调度上以及补给上，并非拥有绝对的优势。就像为什么美国要跟我们说，中共打过来要我们台湾先撑十四天，对不对？ 不是因为美军哈，美军他们的船跟飞机，他们直接开出来，得到消息啊，台湾被收了，赶快，哎，各位战士背上你的背包，进入你的船舰或搭上你的飞机，直接往台湾开过来，那是不行的，那是绝对是不行的。为什么？因为他必须有后勤的补给，整条供应链你得赶快组建起来，最少你也得十天到十四天。所以说，为什么他要说你要你要撑住十四天？原因就在这里。 大军未动，粮草先行。你不能把飞机跟船开过来之后，它没有油，没有弹药，然后士兵没有饭吃。你说航空母舰就算了，你让天上的飞机，它要停哪里，对不对？飞机飞的一定是比船来的快，那你一些补给就成为了问题。你要定要来这边炸一下，那再飞回日本嘛，那这个问题就很大了，对不对？所以它需要时间啊，不能像我们的伟大的国防部长说的一样啊，如果中共来打台湾，打多久我们赔多久。 那真的能够赔多久吗？哦，我相信赔是一定可以赔的啊，都没有问题。你打进来了，人家登录要进入总统府了，我们总要自己人去陪他吧，对不对？给他介绍一下这总统府吧，是不是？你赔是要赔，对不对？但是面对这种不对等的压力啊，你热兵器能撑，不要说撑十四天了，你能撑过四天了就已经是造化了。有能够撑过十四天吗？这是几乎是不可能的事情。所以很多朋友一直认为。 我们是不是就是说期待美国来帮我们？人家是要补给的，飞机飞过来，你要他停哪里？停台湾吗？对不对？他还没飞进台湾就被他打下来了。你信不信？人家距距台湾就这么短的距离，就像特朗普讲的，中国距台湾只有两英尺，你要怎么去怎么去救他呢？那是不可能救到的事情啊！所以说，印太战略，各位，我们在去看美国一直不断布局印太战略的时候，基本上他已经确认台湾是救不回来的事情。 这个是这个其实是一个还蛮现实的状况，而更有威胁的其实还不只是只有中国，还有俄罗斯跟北韩他们的动作并不在台面上去彰显。俄罗斯它的军事强大，它没有说你来说我，去，我要去协助中国，我还是不协助中国，我没有讲啊，我可以不协助中国，但是我不同意你美国在我这边耀武扬威啊，可不可以？ 这也是可以的啊！当时双亚战争，对不对？亚塞拜然跟亚美尼亚调停的人是谁？不是美国呢，那是俄罗斯去调停的。为什么？因为这边没有利益，其他国家不想理，就这么简单。所以说啊，这现在大家让美国去独大，但是不代表美国只有唯一的最大。如果要单打独斗，美国当然你也打不过俄罗斯，这是必然的事情。但是俄罗斯会跟美国主动军事化战争吗？也不会。为什么？ 所以老师说的显性世界的军事力啊，就是这么一回事。大家不会跟你真的打，但是呢，你要打起来，美国你打谁都不会赢啊。你打这些列强，打谁都不会。赢。你就要打法国，你美国也不见得会赢。说说实在的，这是一个基本上的事情。所以在另外一个地方啊，除了军事力之外，另外一个就是经济力。美国的债台高筑，就是因为它的经济实力。很多人看空美国的财政，但是老师有点看多。 为什么呢？因为再多不愁，你知道吗？我欠这么多钱呢，所以你们一定要帮助我恢复。为什么？因为你有本事让我美元泡沫化的话，对不起，你们买的国债，大家一起一水都完了。我一泡沫化，大家一起陪葬吧。所以，越是发达的国家，外汇沉底越多的，越会跟美国去配合。所以，美国的合纵啊，终究还是给成型，这个是没有问题的。 但是会形成一个比较松散的一个意识的路线。你要真正的每一个人都跟你的脚步，对不起，那是二战以后才会，现在办不到。如同德国现在已经单方面去宣布啊，他不会跟随了美国，他会走自己的路线。所以说，特朗普啊特别讨厌德国。但是有意思的是，特朗普他本身是德国裔的，他的祖先是从德国到美国的。哦，他一直说他自己是英国血统，没有那是他外祖母那个不不是不是特朗普那一系。 所以基本上，特特朗普他是德国德国后裔，而这样松散的合纵啊，毕竟难以防止中国进行的连横策略。为什么？因为中国的连横啊，基本上是给予原本欧美列强所欺压的弱国，给予实质上的帮助，无论是给你钱花，帮你盖房子，哦，教你设置，教你种粮食，哦，给你一些救援补助，然后呢，再去你家开工厂，雇佣你家的百姓。 对不对？让你的就业率能够提升，然后再跟你做生意，买你们的原物料。你捕鱼，我给你买鱼，对不对？你捕小龙虾，我给你买小龙虾，是不是？然后低价再卖给你原本你买不起的那些科技或三 C 用品。美国的手机很贵，韩国的手机很贵，中国的手机很便宜，对不对？所以让你可以充分感受到啊，你跟中国大哥混，你还可以过得挺不错的。所以这些弱势国家在中国广泛的实质外交之下。 不会跟你讲意识形态，你也不要说中国一定好，你都不用喊，对不对？我们当好朋友，我们继续往来就可以了。所以是说啊，他整个的整个在欧美以外的话语权呢，中国其实不一定弱于美国，只是我们现在的媒体，尤其是台湾媒体，一直不断的让我们看到欧美相关信息而已。所以说，我们就会误以为是什么呢？ 我们在地，他们然后欧美在天，下面没有了，下面其他事情都是地下种族，跟我们没有关系，对不对？只要是东南亚的女人都一律叫玛利亚，是不是？这是没蛮有趣的事情。而在中国、中亚以外的南亚地区，啊，还有非洲地区啊、中东地区啊这几个地区啊，中国的经营啊，已经不是五年、十年的事情了，已经是长达数十年的经营。而为什么中国可以做到这件事情呢？ 其实很简单的事情，就是中国他们本身没有选举的问题，你知道吗？因为没有选举的问题，所以说他的政策跟他的一个模式都可以不断的延续下去。对于内政上面呢，哦，其实比较实在的事情是什么？我觉得中国的政府唯一的问题呀，就是他只怕他自己政绩做不好。 然后百姓过得不满意，没有给他足够的一个感美好的未来的感觉，然后被百姓斗争下台。他一直不断讲到斗争这个话题，但是斗争这个字是双面刃。你今天斗垮了别人，难道百姓不会来斗你吗？对不对？十四亿的国家，你面有一亿的党员，这些人你不让他吃饱，那请不让他过得好，请问他会挺你吗？不会，对不对？那个是不行的。所以说。 不断的，他们中国的政策不会不断的延续，所有东西都可以不断延续下去，包含外交策略，说贯彻的绝对会比其他国家来得好，尤其是民主国家。如果说拜登说习近平骨子里面没有民主，我觉得是很实在的事情，因为美式民主，谁长的美式民主在骨子里，那个人大概就完蛋了，那真的就完蛋了。欧洲都都是美式民主嘛，没有欧洲走的不是大部大部分不是总统制，对不对？ 大部分了，不是说每一个，像不是每个都懂种治，对不对？所以说，没有美式的民主其实是一件好事啊，真的没有美式民真的是一件好事。美国的民主真的是很还蛮伤的，像美国，它建设做一些大内大内建，然后大扩大内需那些建设，从奥巴马时期喊到了特朗普时期，再喊到了拜登时期，每个人都在喊说我要做中国大建设，呃不不中国做美国大建设，我改盖公路啊盖什么东西，到最后一件事情都没有盖成，为什么？因为选举。 选举这个事情是绝对是对社会经营是不好的事情。如果选举真的是真的是非常强大的无所不能的制度，那么现在古雅典还是古雅典，它不会灭亡，因为选举万能嘛。你各位说是吗？所以说啊，你说中国官员贪不贪污，他肯定贪污，对不对？贪官污吏，老师也认识不少。但是呢，他们还得先让百姓吃饱，然后你才能贪污，对不对？不像我们伟大的中华民国，光明正大的找表姐当内政部长。 对不对？谁缺职位没关系，设立几个金基会，是不是一样给你月领十万、数十万都没有毛病的？所以啊，在目前的国际角力上啊，中美之战，美国要阻止中国的崛起，基本上是没有办法的。轮子体操会所指望美国的美军能够开进紫禁城，或是中国的百姓能够推翻中国共产党，那么老师只能说，在一个单位的历史时间内，是几乎。 不大可能的事情。老师的一个历史单位啊，指的就是二十年。好，老师在节目上所讲的一个历史单位都是二十年。在这段时间之内，不会有任何国家的军队可以开进中国，因为中国有核弹头，你知道吗？ <laughs> 你来我就丢了你国家去，对不对？再配合俄罗斯的利益结构，这核弹头加起来足够毁灭全世界至少十次。全世界哦，不是定一个国家，哦，对不对？怎么打？ 虽然热兵器之战呢，至少美国不会像打伊拉克这样、打叙利亚那样哦，直接出对中国出手。就是美国想对中国出手，也会找代理代理人战争，会让印度或是台湾去出头，对不对？但是啊，印度真的那么好利用吗？我们必须说，印度人老是不是很欣赏，但是人家精明的跟猴一样，对不对？你让他做出头鸟去牺牲奉献，对不起，办不到。哎，你也不要跟我讲我们共同信仰。 或者共同的价值观，你也别提这个了。印度人信的是印度教，对不对？不是你基督教。再怎么样，人家还是有些穆斯林教的，几乎没有没有一些地区是纯粹基督教的。所以说意识形态完全是不一样，民族性也完全不一样，文化更不用谈了。之前在特朗普时期啊，中印边境已经配合你演演场戏了，对不对？已经牺牲了几个将士，无论是印度或者中国，都人牺牲了。你特朗普也下台了，大家也散场回家了。那么。 接下来靠谁？靠台湾就是下一个牺牲品。而说到这里啊，我们可以确定一件事情：美国的强大是绝对在世界上是不可小觑的，它是真枪实弹的强大。但是问题是在于，美国的领导人还在用三十年前的方式来进行世界局势的经营，这是一个比较可惜的事情。美国与欧洲啊，对于世界的话语权啊，人还在沉浸在什么过去的一百年。 认为白种人可以主宰整个世界，英国就是一个日不落帝国，全世界都应该为白种人来服务，尤其是央格鲁萨克逊。如格如同是老师开头所讲到一件事情，这个世界的运行啊是一个必然的演进，如同太阳照射的地方就是白天，背面就是黑暗。而其实太阳从来就没有离开过，也没有移动过，会移动的只有地球，它有公转跟自转。 只有你，只有我，各位，陈老师不是说您说呢？